of it. Ayan. Okay. Thank you. Rietuma tipa šādi. Jā, jā. Septiņas tādas kabinētas. Jūsu uzvadu. Rietuma cita. Rita. Rietuma? Jā. Nē, D. Te ir D. B. D. B. Un te ir rietuma. Rietuma, jā. Iet, patreiz tādu. Un viņa ir otrā rietuma. Otrā stāvā, jā? Ja? Jā. Anija? Jā. Vien nu? nav? Nav viņas. Nu, Vai te, ka telefons ir šņurē? Ā. Bet tas ir šis telefons. Šī vietā. Bet visādā ziņā paņemsim viņu, pasaki man to numuru. 6, 7. 0, 8. 6, 2. 1, 7. Laps. Mhm. Oh. Tas pats visiem viens un tas pats viņam. Jā. Tā, viņai vārds ir D. Šņūna. Mhm viņā nav. Nu, redz, tur viņa neviena nav. Atnāksim pēc aptiekas. Viņa droši vien lunči. Ne, man būs pēc tam jāiet līguma tās. Viņa droši vien lunči ir tagad. Jā. Nē, mēs varam šeit iesniegt. Ja te būs vaļāk, ja jums gribējām pilnveriņos. Šodien tagad ir lančiņš, tagad tieši. Pusdienas atkal. Jā. Anglijas kausas cīņas 5. kārtā Arsenal tiekas ar Kalsiju. Kopija nevar dabūt no jums apzīmogot. Nav kur kopēt. Jums pat nav. Jā, tur arī nav vērts, vai ne? Labi, mēs jums uzticamies. Jā, jūs izskatāties ļoti uzticami. Jūs nodosiet šņorei, jā? Ja? Jā. Uh, bet mēs neuzrakstījām, ka tas ir šņorei. Ir. Labi, paldies! Labi, paldies, meitenes! Visu labu!